ခွင်းကြိုက်တာမစမ်းပါဘူးမဟုတ်မဟုတ်ဖက်တာတကယ်ပြောခွင်းပိုကောင်းတယ်အလုံးလေးတည်းခွင်းလေးပိုကောင်းတယ်မဲမဲခွင်းလေးမခွင်းခွင်းမမခွင်းအလုံးသမားခွင်းကြိုက်တယ်မစမ်းပါဘူးကစားတာပေါ့အဲအခုမှရတယ်ကစားရအောင်အလုံးသမားခွင်းကြိုက်တယ်မစမ်းပါဘူးမလေးပတ်စံနှစ်ချက်ခွဲတယ်ဟဟလားโอเคโอเค นเนี่ยลงใจเดมอตี้ลงปาดีปยาบอกเนี่ยโอ้ปาดิปยาอ่ะปาดิปาดิเยอะๆปาดิเยอะ มาปาดิเลยนี่มาอยู่ชูเส้นอ่ะ ဝါချာဝါချာခံလို့ရတယ်ဒီကွင်းလေးနဲ့ရောဒီတော့ကြောက်ပါမမကန်โอเคပါတော့အောင်မင်းထက်ကြီးအပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မ share လေး share ပေးကြအောင်เนาะကျွန်တော် public share လေးနဲ့ဝါ share ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအသေးလေးဓမ္မလေးနဲ့မနေ့ကအောက်မှာနေချကြပါအောင်ကျေးဇူးပါဟောပါနဂနာဝဲဓမ္မလေးအသေးလေးဆိုတော့ပိုစင်ပြေပေါ့เนาะကျွန်တော်နေချပြီးတော့ရပါတယ်မနေ့ကလေးနေပြကြပါအောင်ဗျာတကိဖေရောမရှိတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖေရတောင်းတယ်မလာဘူးခုနကကျွန်တော်မေအတန်ကြားလို့ကျွန်တော်လက်ခေါ်လိုက်တာအပြင်မှာအတန်ကြားလိုက် Sudah kan siap cek doa dan cai. Marked location. Sekarang tu cek doa orang nak kau lagi dah. Tapi tu dia ah pun lah. Pun lah je mah. Cek doa ni engkau apa apa lah. Engkau engkau cok cok bila deh. Tapi ni. Chết chết chết chết về rồi 사운드래 사운드래 사운드래 Kiểu thích để nó sẽ trầu đâu nó sẽ chiều được chứ mà mua Ờ ngang cái cầu tàu à để qua Ờ nó câu nó mà qua Ra rồi Nó câu nó mà được gặp phí màu được còn chị မြင်ဘူးကွာငါလည်းငါ၃កောင်တော့ထားတာ၃កောင်တော့ထား2កောင်ကေးရတယ်ကေး2កောင်ရတယ်တကောင်းကောက်စားခံလိုက်ရတယ်၃កောင်တော့ထားဟိုဘက်ကလည်းတန်းပြင်းနေပြန်ကြပြန်ကြကွက်တိပဲကွက်တိပဲကွက်တိပဲခေါင်းရီခေါင်းရီခေါင်းရီပဲကျန်တော့နော်ခေါင်းရီအဟောင်းတော့တရတူတူစောရပါတယ်ရောက်တူကြအောင်တော့ပါတယ်မှာကြာကြာကြာကွက်တိကြာကွက်တိကြာအကြီးထုပြရအေးကြီးနေထုပါဘောထုပါဘောပြီးတော့ share ထုမယ်ပဲ Korean လက်သွား အောက်မှာတကောင်ကြပြီအော်တော့တော့ဒါဖုတ်ပြလိုက်လေတော့ဆောင်းထစ်တယ်ဆောင်းထစ်တယ်25ကောင်ကြံလေးရထစ်မှာပေါ့ကွာထဲတဲ့ဝင်ထဲတဲ့ဝင်ထဲတဲ့ဝင်အထဲတဲ့ဝင်အပေါ်အပေါ်မနေနဲ့အပေါ်မနေနဲ့ရရရဟိုက်တယ်မဟိုက်တယ်မဟိုက်တယ်မဟိုက်ခံတယ်မဟိုက်ခံတယ်မဟေး കാശി അടിക്കാതെ വാ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ കാശി ഓ câu nhau nó cái này thì thằng kia con đó con đó à tôi mới chỉ đồ quay á là đi cái tôi là là tôi mới chỉ đồ ăn nó con 너 아이고 너 꼴라이가 다지 야야야 세야 Dao đi, dao đi, dao đi, dao đi, mấy cô IC dao đi, dạ, con đi con bia phô về con đi con bia phô về mấy cô IC dao đi. Dạ. Đây đây dao, mà coi nha. Oh, la la la la la. Ada sikit, ada sikit. Okay, makan. Di mana? အရအပေါ်မှာပြစ်ပြီးအရအရပြစ်ပြီးတေးပြီးတော့အရတေးပြီးပြစ်ပြီးဘာကအပေါ်ထောက်ပြီးအောင်မိုင်း Mark the location ဒါမသိမပြောပြောပြောပြောအရမပြောကြာကြာမင်းကိုမင်းကိုစောင်းကြိုးစားပြီးတော့အရမင်းကိုစောင်းကြိုးစားပြီးတော့တက်ကပဲတကယ်ကျွန်တော်ကနှလုံးရောင်းရရတာပဲနှလုံးရောင်းရရတာပါစားတာပေါ့အရနှလုံးရောင်းရရတာပဲဘာနှလုံးအောက်အောက်နှလုံးလားဘောနှလုံးလား Bot na no, bot na no. Bot na no. Chết đang gì ai về giờ hay mà mẹ thế. Nó tê xuống nào mà. Bà ra cốc đi. À đâu quân la chứ. I got supplies. Mà nó cốc ra cốc ra cốc ra cốc cốc này tụi nó ra bị cốc ra. Cốc này đã mấy kiện nữa chỉ mà nó cũng bao vậy em em vui. Xem mà cả cậu xem mà cả. အဲ့ဒီထစ်တယ်ဗျာလက်ဖြူအဘွားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားရ73မောင်လို့ကျန်တယ်ငါကတော့အားရတော့ကားနဲ့ရောက်လာပြီဘေးမှာထဲဝင်ထဲဝင်ထဲဝင်မထွက်နဲ့ဘကဘကမထွက်နဲ့လို့အဲ့ဘေးမှာအဲ့နောက်အဲ့ဘက်မှာဘယ်နှယောက်ရှိမှမသိဘူးဟာလိုက် I got supplies marked a location ဘောကပါဦးဗီနဲ့လား ဟာဒီပေါ်မှာဒီကိုဖွင့်ရမှာငါအဲ့ကိုရောက်တော့အဲကျွန်တော်ဖွင့်နေကျွန်တော်ဖွင့်နေပြီအေးဖွင့်နေအပါဂရူဇာနဲ့ဂရူဇာနဲ့လက်ပွင့်အဲ့တော့တော်မလားဟိုဘက်တော်မလားဆက်နှစ်ယောက်ကြံနေအများကြီးကြံနေဆက်နှစ်ယောက်ကြံနေအများကြီးဟိုမှာမမေ तू ကဒီခွင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဘယ်တော့ပက်ပက်လေးစား ဟိုမှာရောက်လာပြန်ပြီကွာအဲ့ကောင်တိတ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားတေးသေးဦးလေးဘလို့တေးသေးဦးတော့ဘေးကားနေဘေးလာခဲ့မယ်ဘေးအဲ့ကောင်ချိန်တယ်မချောင်းပရုံးနေတာအော်ဟိုဘက်ကတော့အရင်ဟိုဘက်ကတော့ငါသလုတ်ခင်ရတော့တော့အဲ့အဲ့လိုမလာနဲ့အေးဒါပဲပိတ်တာပိတ်တာဟလာကောင်းလေးကောင်းလေးကောင်းလေးအပေါ်မှာချိန်တယ်မချားတော့ဘူးလို့ငါမရှိတော့ဘူးမှတ်နေတာတေဝိုက်မှတ်နေတာလူမှတ် အောင်ဘယ်ကြလိုည့်သေးလဲတို့ကြည့်သေးခုနကတော့ပြောရတယ်မင်္ဂလာပါကွယ်မင်္ဂလာပါမရှိရယ်ဟိုဘက်ကောက်နေလေခေါင်းကြီးကပြစ်ခံထိတော့ပါအဲ့ဘက်ဒီမှာရှိရနော်ဟောရှိရိုက်ပါမှာရှိရနော်ကွာခုနကားနဲ့ရောက်လာအမမမမအိုက်ကိုက်ကားမကားတဲ့ကားနဲ့ကြီးဝါကြီးဝါကောင်းတယ်အဲ့ဘက်ကနေနိုင်နေတာဒီနောက်မှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရှိနေအဲ့ဘက်ကငါသွားချင်းငါသွားချင်းနေရမကမင်းသွားမလားငါတို့ I ပုံ got တော့ဖွင့်ရအောင် supplies. ပုံတော့ဖွင့်ရအောင်ကားနဲ့ထည့်ရောက်လာကားနဲ့ထည့်ရောက်လာကားတင်ကားတင်ထည့်ရောက်လာကားနဲ့ထည့်ရောက်လာတယ်သူတရားနိုင်မင်္ဂလာဆန်လေးပါမင်္ဂလာဆန်လေးပါခင်ဗျာသူတိတ်ပါနဲ့မရှိဘူးနိုင်ငါဟုတပိတ်နာမတေးပဲရှိရောအဲ့ဘက်သွားရအောင်ရမကလားမကလားမဆောင်နဲ့မကလားသွားရအောင်ရက်ချောင်း မအဘက်ကမသွားတော့ငါဒီဘက်ဒီဘက်ကဆိုအလေးအပြစ်လောက်တယ်ဆိုရင်ဘက်ကလည်းသွားတော့အတပ်လိုက်ခဲ့နော်တော့ဂျူရီတွေအတိုင်းချားနေရေလုံးပေါအောင်အရဲရှိရရှိရအေးဒီလေအာပေးပေးပေးတော့ပေးတော့နိုင်နိုင်နိုင်နိုင်နိုင်နိုင်နိုင် Phóng đây về, phóng đây về, phóng đây về cái này. Đi ra mặt nổ à? Thế mà nó còn chi gì đấy? Watch out. Mà đi bao giờ, ai bao giờ, ai bao mà chi vậy? Tao mẹ này bị à? Mà cả mà cả mà phụ mà chạy, phụ mà chạy đi. Ờ. Đấy rồi này. Đấy cái 야, 야, 야, 신발 넣어, 신발 넣어, 신발 넣어. ရရရရရမတိမတိမတိမတိမတိရရရကျင်းမယ်ကျင်းမယ်ကျင်းမယ်အရခအရခအများကြီးပဲရောက်နေတော့အော်ငါဘုံကင်မှာထွက်သွားတယ်ကွာအာရမင်းစောင်းတယ်နော်နောက်တော့ကောင်ရှိရနော်ရအဲ့ဒါနောက်တော့ကောင်ရှိသေးတယ်တို့ နှစ်ကောင်ပြီးသွားတာငါအဲ့ဒါကစိတ်တွေတော့ပြီးပါလားတဲ့ငါ6တော့နှစ်ခု6တော့6တော့ဩစိတ်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးအားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပါဒီမှာဒီမှာခြေတန်းကြရတယ်ဒီမှာတော့ကပ်ပြရနော်နော်နော်နော်နော်အောက်အောက်နော်အောက်နော်နော်မအောက်နော်နော်မနော်ကောင်နော်နော်မကောင်းမကတပ်ပြမကတပ်ပြနော်နော်မကောင်းလို့စပေးတာလား အဲ့ဒါအဲ့ရှိမှာတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီရှိမှာငေါ့တကောင်ရှိရနော်ဘာလို့ငေါ့ထားခဲ့ရတော့ပိုင်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ်ပါပေါ်ပါပေါ်ပါအော်မရတော့ဟောက်နောက်ကကောင်လာပြစ်သွားပြီမြင်လားအဲ့ဒါပြောတာကွာဟိုဘက်ဒီဘက်နေလာညံ့နေတယ်ငါမင်းတို့လာကူတာအဲ့ဒါငါမင်းတို့လာကူတာ Thank you ဘယ်ဟဲ့ပါ့ဒီဘယ်လာလာလာလာအဲ့ဒါမြင်လားအဲ့ဒါမြင်လားမင်းကလည်းပြေးတာမသိနေပြေးတာတကောင်မဲကြမှာတကောင်မဲကြမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြည့်တော့ဒီဘက်ကတော့လွတ်သွားပြီမြင်လား ဒီရှေ့မှာရှိရလေဘေးဟုတ်လားရှိသေးရလားမင်းတို့မှာရှိသေးရလားဒီဘက်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းရှိသေးရလေလပြိုးလားအဲ့ဘက်မှာလည်းရှိသေးရခေါ်ခေါ်အပေါ်တော့ကောင်းဒီဟိုလား mark the location ဟော on my way ဒီမရှိဘူးဒါကြီးခဏခဏလေးအာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးခေါင်းကြီးထဲဝင်ထဲဝင်ထဲဝင်ထဲဝင်ထဲဝင်ထဲဝင်ဒီဘက်ကကောင်အာအာဒီဘက်ကကောင်ဘန်ဒိတ်တွေပဲရှိဘန်ဒိတ်ပဲရှိဟာလည်းဘန်ဒိတ်ပဲရှိတာလပြိုးဘာမှမရှိအဲ့ဘာကြီးအဆုပ်ပြဲဆိုတာအများကြီးပြရအများကြီးပဲဒီနေရာမှာဘယ်နေရာလောက်ရှိမှမသိဘူး ပထမတစ်ခါတေပြီးတော့ပြန်ကြလာတော့26အောင်ကြံသေးရဗျာသိလားပေါင်40တော့ပါလောက်တယ်အဲ့ရှိမအဲ့ရှိမလာလာလာလာလာလာလာနော်လေနော်လေလာ no why no why no why no why ဟုတ်တပ်ပြ no no why ဘယ်လိုတော့ပါအဲ့ကောင်ကင်းမစိတ်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကင်းမစိတ်မြင်လိုက်တယ်နော် why ကင်းမစိတ်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တနေရမှာပဲကောင်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့ငါဒီပေါ်ပုံအော်ရောဟောဆေးမရှိဘူးဆုံးနေတော့လား စုံနဲ့တော့လားအေးတုံနဲ့တော့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ခဏလေးဒီမှာလည်းမရှိတော့ဘူးကွာတီဗီရပါလို့အော်ဟောပစ္စည်းရပစ္စည်းရခြင်းတို့ပါပစ္စည်းပစ္စည်းရခြင်းတို့ပါဒီနေရာဆင်းပါလေဆိုပါနဲ့ဒီနေရာမှာ enemy ကအယောက်40လောက်ပါပြီဘာမှမရဘူးပဲဟာကြောက်ပြီတို့တဲ့ဘယ်ဘယ်နဲ့ငါယူတာလဲရောอืม 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！呀呀呀呀呀呀啦！修个了，修个了啊，修个了。哎，玻璃破烂。好，你把你把 A A A A A A B C 耶喽。我这哪路？我这哪路？我们我就没这了。路这哪路？别不呢，这个别不呢。မမခုနတက်သွားပြီတော့တကားပြန်ပွင့်တော့တာဒီဒီတုံးပြန်အဲ့ဒါမရှိတယ်အဲ့ဒါမရှိတယ်ကောင်းကောင်းအဲ့ဒါမရှိတယ်ကောင်းကြီးမရှိတော့မရှိတော့မရှိတော့မရှိတယ်တော့မမြင်ဘူးလားကျွန်တော်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘယ်တော့ကျွန်တော်တော့ဘယ်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူး ကျွန်တော်မြင်ထားတယ်ခေါင်းရှိမှနေရတော့ပါကျွန်တော်ကဘာမှမရှိလို့လက်သွားပြီကျွန်တော်ဘာမှအဲ့ဒါအဲ့ဒါမိဘကအတန်တန်ပြန်ချနေရတယ်တဲ့ခေါ်ကျွန်တော်တေးပြီမိပြီခေါ်ခေါ်ခေါ်ခေါ်စိတ်ရှိတာစိတ်ကြသမားရှိတော့ဘူးဘန်းနေရောဘန်းနေကိုရှိတယ်ရောဘန်းနေဘန်းနေကိုရှိရှာတယ်ရှာတယ်ရှိတော့ဘူးအာဟိုကမ်နေတော့ကွာဆရာကြီးကျွန်တော်ပြောမလားခေါင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်တွေ့တယ်လို့ခေါင်းကြီးအဲ့ဒါကြီးပြောတာကျွန်တော်ထင်တာ အတန်ရှိရထင်နေတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘတ်ဟိုမှာမရှိဘူးလေစိတ်မမရှိတော့ဒုံးကြီးစီးမရမှာဘာပြီးတော့မရတော့အဲ့ဒါသွားမယ်ဘာမကိုင်းတော့လေတကယ်မရှိတော့လေဘာမှမရှိဘူးလေကျွန်တော်လည်းသိပြီလေကောင်းရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒုံးပြင်းပြင်းပြင်းစီးနေဟောဒါကိစောက်နေလဲမှာကျွန်တော်လိုင်းလဲကျွန်တော်တိမ်ပါလေပြစ်လို့မမရတာကောင်းကြီးဟာဖဖဖဒုံးမြန်တော့ပေါက်သွားတယ်အရာ ခေါင်းကြီးကျွန်တော်လာလို့မရဘူးခေါင်းကြီးကျွန်တော်လာရင်တကောင်ပြစ်မှာကျွန်တော်မြင်ထားတာအဲ့နေရန်နောက်မှာကျွန်တော်လာလို့မရဘူးကျွန်တော်လာရင်ပြစ်ခံရမှာอืมခုနတက်ရှင်းရမှာမေကြောင်ရခုနတွေ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတကောင်နဲ့တကောင်တကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ရှင်းရမှာကျွန်တော်သေးမရှိပါမရှိလို့မရမပြီးလည်းမရဟုတ်အဲ့ဒါရောက်တကောင်ပုတ်တော့အဲ့ဒါနှစ်ကောင်ပြစ်ပြီးသွားရင်နော်နှစ်ကောင်နှစ်ကောင်ကောင်ပြစ်သွားကြုံးလိုက်တော့ပဲကြာလို့သွားอืม ကိုအောင်ကျော်ကျော်ရေမင်္ဂလာပါဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ဗျာငါမြက်ကုကုဆိုရဟိုင်းပါဗျာမင်းကရဟိုင်းတာကြီးရဟိုင်းပါအဲ့ဒီငိုလိုက်လာမငိုပါဘူးဗျာစိတ်မှမရှိတာဗျာဒါစဉ်းစားဒီဒီနေရာလုံးမှာဘယ်ဘယ်နေရာမှစိတ်မရှိဘူးဘောဆက်ကပဲတန့်သွားပဲငါကိုလန့်သွားပဲအဲ့ဒါကဒီဒီနေရာကြီးမှာဗျာကျွန်တော်ပေါ်တဲ့နေရာမှာစိတ်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်အကုန်ပြစ် enemy အကုန်ပြစ်ခဲ့ရနော်ဒါတို့ဒီမှာတော့